Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un petit programme comme celui-ci. aujourd'hui ça va être très simple, ça va juste être du texte. Vous commencez par créer un nouveau fichier texte. Vous le renommez en tuto.c. Faites oui modifié. Allez ce que j'ai écrit dans la description. ici, vous mettez le texte que vous voulez. Enregistrer. Et vous allez le convertir euh, sur Online Compiler. Et ici. allez sur le site, vous allez arriver là, vous faites coller, vous allez faire comme pile. allez sur le lien. Sur le bureau ou n'importe quel dossier. ici. Ce n'est pas un virus. Après, vous pouvez l'exécuter. Et vous avez vos petits mots. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et euh, mettre un petit commentaire. Ciao